वो देखो बादलों का टर्नेडो यहाँ से रुपये रुद्रप्रयाग तो रास्ते में है आराम से चल रहे हैं खाते पीते हैं और अभी यहाँ पे रुके हैं नाश्ता करने के लिए पराठे खा रहे हैं हाँ जी क्या गर्मा गर्मा मस्त दाल और सब बिल वगैरह सब पे हो गया चालीस रुपये एक पराठा और चाय दस तो खत्म आगे बढ़ते हैं हमें जाना है केदारनाथ की तरफ लैंडस्लाइड प्रोन इलाका है यहाँ पे कितनी लैंडस्लाइड हो सकती है रोज लैंडस्लाइड होती है यहाँ पे ये जो है पानी है अरे भगवान ये पहाड़ जो है कभी भी गिर सकता है ये देखो पहाड़ ये कैसा पहाड़ है बस बालू बालू ही बची है ऐसा लगता है सूखी सूखी सी ये पत्थर कभी भी गिरेंगे तो लंबा नुकसान होगा No race, no rally. Enjoy the beauty of the valley. Wow. What a valley. रास्ते में ऐसा कई जगह पे है जहाँ पे एक तरफ एक तरफ से रोकते फिर एक तरफ से ट्रैफिक निकालते हैं फिर दूसरी तरफ से ट्रैफिक क्लियर करते हैं मच्छी भात मिल रहा था पीछे मच्छी भात गुप्त काशी ग्यारह किलोमीटर सोनप्रयाग चालीस गौरी कुन पैतालीस तो अब हम लोग 45 किलोमीटर तक एक इंक्लिनेशन पे चलते जाएंगे क्योंकि हम लोग हाइट गेन कर रहे हैं पहाड़ को छीला जा रहा है यहाँ पे काम चल रहा है यहाँ पे सड़क चौड़ी कर रहा है पहाड़ काट के यहाँ से जगह बना रहे हैं तो पहुंच गया है गुप्त काशी पानी पीना है प्यास लग रही है कुछ खाते भी हैं ये है चौहान होटल यहाँ से केदारनाथ है चालीस किलोमीटर गौरीकुंड तैतीस किलोमीटर और चौहान होटल में कुछ खाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो पहुँचे हैं गुप्त काशी गुप्त काशी में कुछ खाना वाना खाएंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो चलते हैं बढ़ाएं अपनी टोली याद से इसलिए यहाँ पर खाना खाया बहुत ही तेज़ धूप हो रही है बहुत तेज़ गर्मी सी है पहाड़ उसके बादल कैसे टॉर्नेडो जैसे बने हुए हैं वो देखो बादलों का टॉर्नेडो मौसम बिगड़ गया है और बादल आ गया है बारिश होने वाली है निकल लो भैया जैकेट वगैरह सब भी गया है बैटरी सारी डेड कैमरे की चार्ज पे लगाया अंकल के यहाँ पे शायद चार्ज हो जाए थोड़ी देर में भैया हो गई बारिश और हो गया मौसम ठंडा और हम भी थोड़ा थोड़ा गए हैं भीग तो क्या कह रहा था मैं मैं ये कह रहा था कि हो गई है बारिश और मौसम हो गया ठंडा हम गए भीग थोड़ा थोड़ा क्योंकि अपना रेनकोट रखा था अंदर साले को निकालने में बहुत टाइम लगता तो चलो खैर कोई नहीं रुक गए थे अंकल क्या चाय वाय पी बताया भैया कि ऊपर तो बारिश हो ही रही है अब आगे अपना रेनकोट निकाल लेंगे यार क्या क्या रखो कैमरा रखो बैटरी रखो ट्राईपॉड रखो हर चीज़ हैंडी रखो ऊपर से रेनकोट भी हैंडी रखो चलो भैया कुछ आता है आगे तो दिखाते हैं बाकी अभी बैटरी कमज़ोर है तो थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं सब सारा देखो कैसे पत्थर सब लटके हुए हैं कुछ कुछ पत्थर फिसल भी रहे हैं कुल कुल कुल कुल कुल कुल कुल कुल छोटे छोटे फिर भाई बड़े पत्थर को खिसकाते हैं रे सकरे सकरे से रास्ते वाह भाई वाह ट्रक ने तो काम बढ़िया कर दिया अपना वाह भाई वाह वेरी गुड वेरी गुड पहुंच गए ग्वारी कुंड हाँ जी अभी आया तो पहुंच गए गौरी कुंड यहाँ पर ले लिया कमरा और बाइक को जो है सोनप्रयाग जो यहाँ से पाँच किलोमीटर पहले वहाँ पर रोक दिया गया और शायद यहाँ पर कुछ हड़ताल है गौरीकुंड में तो जिसकी वजह से कुछ गाड़ियाँ नहीं आने जाने दे रहे हैं बाथरूम में काफ़ी स्पेस है रजाई गद्दे वगैरह सब हैं यहाँ पे तो इट्स गुड ठीक है दो सौ रुपये उन्होंने चार्ज किया है हो हो हो हो हो क्या ठंडा पानी है बाप रे बाप फ्रिज का पानी है फ्रिज का हाँ। तो भाई लोग ऐसा है कि मज़ा आ रहा है भैया केदारनाथ तक तो खैर बाइक जाती नहीं है आ, उससे पहले <clears throat> जहाँ पे अभी हम लोग रुके हैं क्या बोलते हैं गौरीकुंड गौरीकुंड तक बाइक आ सकती थी पर आज कुछ हड़ताल थी जिसकी वजह से नहीं आ पाई बाइक और पानी क्या तेज़ी से बह रहा है जल जल जल जल जल जल जल वाह भाई वाह छोटे छोटे झरने हैं जो सब आगे इसी में मिल रहे हैं तो अगर मैं आज बताऊँ आज का जो रास्ता था आज का रास्ता अच्छा था जान लो श्रीनगर से चले तो श्रीनगर से रुद्रप्रयाग तक बीच बीच में लैंडस्लाइड वाला इलाका था लेकिन ठीक था क्योंकि उसके बाद जब हम रुद्रप्रयाग से और गौरीकुंड की तरफ बढ़ते हैं तो जगह बहुत सारी मतलब पूरे रास्ते में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मेरे ख्याल से जो फोर लेन हाईवे बनने वाला है चार धाम को जोड़ने के लिए उत्तराखंड के शायद उसका काम चल रहा है तो सड़क चौड़ी करी जा रही है हर जगह पे पर बहुत सकरा रास्ता था जब मैं बद्रीनाथ गया था तो बद्रीनाथ वाला रास्ता ठीक है वो टूटा फूटा था पर चौड़ा रास्ता था ये बहुत ही पतला रास्ता था नेपाल के दिन याद आ गए जब हम नेपाल गए थे बाइक राइड के लिए तो वहाँ पे बहुत टूटी फूटी सड़क थी मतलब सड़क थी ही नहीं सिर्फ ऐसे पत्थरीले रास्ते थे उस पर हम लोग बाइक चला रहे थे यहाँ सड़क काफ़ी अच्छी बनी हुई है बस सिर्फ जगह जगह पर रास्ता ख़राब है क्योंकि वो लैंड साइड वाला प्रोन इलाके हैं लैंड साइड प्रोन इलाके हैं तो उसकी वजह से सड़क टूटी हुई है पर अभी तक सब अच्छा था हाँ वाह फ्रेश एयर नदी के पास बैठ के जो फ्रेश एयर आती है ना वाह सब थकान दूर हो जाएगी यहाँ से और हाँ, मैं यहाँ पत्थर फेंक फेंक के नदी को भर दूंगा इन हाँ। वाकई इतना ठंडा पानी था कि पूछो मत तो अभी दो सौ रुपये का कमरा लिया है अच्छा कमरा मिल गया दो सौ रुपये में ठीक ठाक इनके पास लॉकर सर्विस भी अवेलेबल है तो लॉकर में सामान डाल के और <clears throat> कल सुबह निकल जाएंगे यात्रा पे बद्रीनाथ सॉरी केदारनाथ <clears throat>